Bienvenidos a Marihuana Televisión News 69. Este mes estaremos en la Copa Herbes del Dimoni en Mallorca. En Top Cultivo os daremos unos buenos consejos de cara al cultivo de exterior. En Internacional nos vamos a California con Clara Sativa, que nos trae nuevos contenidos legales de los Yankees. Y tendremos un avance de El Coleccionista, recordando a Goyo. ¡Empezamos! En España, el Tribunal Constitucional ha dicho que el narcotest es fiable. Si das positivo en un control, no importa el tiempo que haya transcurrido desde que lo consumiste. Entiende el tribunal que no es relevante si las sustancias consumidas influyen o no en la conducción para ser sancionados, y tampoco ve relevante el hecho de que las sustancias puedan permanecer en el organismo más tiempo del que duran sus efectos. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha absuelto a los responsables de la asociación bilbaína Evers, tras el recurso de amparo presentado ante el Constitucional. En esta ocasión se considera que los implicados han cometido un error al interpretar las leyes, pero no que su actividad de cultivo compartido no tenga carácter penal. En la Copa Herbes del Dimoni encontramos a Bernardo Soriano y nos hizo una primera valoración la sentencia sobre el fondo del asunto vuelve a reiterar el criterio completamente restrictivo que está interpretando el Tribunal Supremo, reconoce de nuevo, ¿no? al igual que hizo ya en septiembre de 2015, la realidad social, pero eh, reitera que, ellos no son un legislador y eh, mantiene su, criterio, que la distribución de esta, de esta forma a través de los clubes sociales pues no, no entra dentro del consumo compartido y tendría trascendencia penal. Es positivo. Eh, porque al final estas, estas personas pues, han sido absueltas, habían sido condenadas a, ocho meses y una multa y una multa de 5.000 euros que ahora les tendrán que devolver y cancelarán esa, esa, pena de prisión que no entraron, pero la sentencia en sí misma es, terrible. Además, el, Tribunal Supremo eh, utiliza unas expresiones para, para fundamentar la, la, absolución eh, pues que denotan el poco interés que tenían a Solver y que ha sido la única eh, forma que, les quedaba viable para, llevarlo a cabo. O sea, expresiones como eh, nos vemos abocados a la absolución, inevitablemente la única posibilidad era la absolución o sea, cuestiones que, creo que, sobran. Pero todavía tenemos que hacer una, lectura más en profundidad. Sacaremos un comunicado esta semana analizando pormenorizadamente todos los puntos de la sentencia. Ahora nos vamos a la Copa Herbes del Dimoni, que se ha celebrado los días 24 y 25 de febrero en la isla de Mallorca. La mayor parte de la gente viene a Palma de Mallorca a la playa, pues nosotros nos hemos venido a la montaña, a una masía maravillosa, a celebrar la quinta Copa de Herbes del Dimoni. Venir, venir, que voy a enseñaros, vais a ver. Como veis, han venido todo tipo de empresas, desde casas de abonos, bancos de semillas o hasta grow shops de la zona. Yo voy a ver si hay algo interesante para mí por ahí. What I remember my family from Kalyan Bogota Jonán, pues cuéntame cómo lleváis las cosas por aquí, por Palma de Mallorca. Pues la verdad que las vemos de una manera muy positiva, ya que la semana pasada nos reunimos bastantes asociaciones canábicas de la isla, entre ellas CARP, ABEIC, Desconeguts, Terraisol, y Cocaroch, entre otras. Y la verdad que estamos encaminados a hacer una nueva federación y nos vamos a unir lo más posible, que queremos hacer las cosas con la Confederación de Asociaciones Canábicas, la CONFAC. Con lo cual, la unión hace la fuerza y vamos con ese objetivo. Juan, esta es una nueva fórmula, ¿no? Cuéntame, ¿de qué está hecho? Muy buena, estos son unos bolivanes que hemos traído aquí para estrenar en Herba de Demoni, que van compuestos de una espuma de Green Poison con una base de chocolate efervescente que está causando un furor impresible, impresionante, porque te atrae el cannabis y te lleva a la niñez. Y es un conjunción sensorial muy, muy, muy importante. Según lo he probado, es como la petaceta, ¿verdad? Sí, es como la petaceta, exactamente, es como la petaceta. 70, vamos por 70, sube a 80, 80, 90, alguien da 90, 90, 100, 100 por ahí de atrás, 110, 110, 120, alguien sube a 130, a una, a dos, pipa vendida, 130. Bueno, vamos a pasar a lo que es la entrega de premios, ¿vale? Enhorabuena, Nico. Una petición, Antonio. Y cuéntame qué ha venido a hacer Energy Control a este evento. Pues bueno, como a otras salidas donde estamos, hemos traído información sobre sustancias, sobre todo hoy de cannabis, de porros, con la lupa, que también hemos traído para que la gente pueda mirar pues sus cogollos, que es lo que más miran, de la marihuana, aunque también podemos ver el hachís. Podemos ver si la maduración de la planta está en el momento, o se ha cortado antes de tiempo, que es lo que solemos ver, y la presencia de hongos. Claro, pero lo más importante es que llegue la información a la gente, ¿verdad? Claro, porque bueno, partimos de la base de que las personas tomamos decisiones y si hay gente que ha decidido consumir lo que sea, pues bueno, al menos ayudarle con algunas pautas o algunas estrategias para que ya que está consumiendo, pues lo haga de una manera que pueda reducir algunos riesgos o al menos conocerlos, ¿no? Carulo, ¿has tenido la oportunidad de probar alguna de las muestras? De las muestras del concurso no lo sé exactamente, pero he probado muchas muestras de la, gente que, bueno, que, me, ha ido dando a probar y, algunas de ellas me han sorprendido bastante, sí, he, probado cosas muy buenas. ¿Cómo has visto el nivel? Pues ha habido un par de personas que me han sorprendido muy alto, sí, sí, mm. un un par de de gente que se está metiendo ahora en el mundo de hacer semillas y de la genética y han empezado muy bien y van por muy buen camino. Nosotros como fumetas teníamos la gran suerte de poder hacerlo con una planta y con una lámpara, un poco más. Y eso fue el chispa que encendió lo que Goyo llamaba la, máquina, ¿no? la locomotora canaria. Al igual que has hecho hoy en la charla, me han dicho que en el Spanavis vas a hacer un homenaje a Goyo, ¿puede ser? Sí, eh, hemos pedido permiso a la organización para un poquito antes de la entrega de premios, pues hacer un pequeño homenaje a nuestro amigo Goyo, desaparecido a finales del año pasado. <clears throat> Y él como, eh, como personaje relevante que fue en el movimiento cannábico, pues bueno, se merece ser recordado, ¿no? Continuamente, pero lo haremos de forma pública y, y nada, pasaremos también la última entrevista que, se le hizo para Marihuana TV como primicia. Y, bueno, va a ser pues eso, un, un pequeño recordatorio de lo mucho que se merece Goyo. Y bueno, intentaremos estar ahí a la altura. Ahora vamos con Top Cultivo. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Ahora que se va acercando la temporada de la siembra, vamos a daros algunos consejos para el cultivo de cannabis en exterior.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 Los factores externos y las preferencias del cultivador son determinantes a la hora de hacerlo. El cultivo sobre tierra madre tiene la ventaja de tener acceso directo y sin restricciones a todos los nutrientes y humedad que pueda llegar a sus raíces, por lo que pueden desarrollar todo su potencial tanto en altura, vigor y producción final. Además necesita menos mantenimiento que el cultivo en maceta y el coste de la instalación se reduce considerablemente al no tener que realizar constantes trasplantes. El cultivo sobre tierra madre puede ser una buena opción, por ejemplo, para el cultivo de guerrilla, ya que no necesita de grandes cuidados. Por contra, plantar directamente sobre suelo implica que tus plantas no se puedan transportar, lo que puede ser una ventaja de cara a los robos cuando son pequeñas, pero complica la ejecución de algunas técnicas de cultivo, como la floración forzada o algo tan sencillo como mover macetas para buscar más horas de luz. Además, las plantas están más expuestas a las condiciones meteorológicas. Tormentas, inundaciones o los fuertes vientos pueden ser letales, por lo que es recomendable colocarles balizas protectoras. Por último, uno de los factores que más preocupa en caso del cultivo de exterior en suelo es la calidad y uniformidad del suelo de cultivo. En maceta el control es mayor, aunque con más restricciones y cuidados, mientras que en suelo será necesario acondicionarlo para conseguir el punto de tempero óptimo en términos de drenaje, consistencia, nutrientes y pH pero si no existe una barrera impermeable entre tus plantas y el propio suelo del entorno, el control de estos parámetros puede complicarse considerablemente. Una buena opción sería la colocación de jardineras para aislar tus plantas de las sales minerales o productos químicos que pueda arrastrar el agua de lluvia. Como ves, todo tiene sus pros y sus contras, y en las manos del cultivador está la decisión que mejor se ajuste a sus necesidades y posibilidades. Y ahora es el turno de Karen, que desde Chile quiere saber qué hacer para que las plantas de su pequeño jardín de exterior crezcan sanas y fuertes. Una buena recomendación para que tus plantas tengan los aportes necesarios durante la fase de crecimiento sería utilizar un estimulador de crecimiento y absorción rápida como Top Bag de Top Crop. Top Bag de Top Crop es un fertilizante líquido completo rico en ácidos únicos y fúlvicos, así como en macro y micronutrientes solubles en agua. Estimula el crecimiento, refuerza las defensas frente a enfermedades y estrés de la planta. Además regula el balance del pH del suelo e incrementa el contenido en clorofila mejorando la eficacia fotosintética de las plantas. Topbeck mejora la estructura del suelo así como su capacidad de retención de humedad y fertilizantes. Tiene un pH de 7,8 y es de absorción rápida. Para aplicarlo, diluir a razón de 2 a 4 mililitros por litro una vez por semana. Para finalizar, vamos a responder a la pregunta que desde Guadalajara nos hace Vicente, que quiere saber qué puede hacer para mejorar la calidad de su suelo, bastante árido, y si hay alguna técnica que mejore su cosecha. Hola Vicente, por supuesto. Lo primero que te recomendamos es acondicionar tu suelo de cultivo durante el invierno para afrontar la próxima temporada con garantías. La temporada de cultivo de cannabis no comienza con la siembra, sino mucho antes. Durante el invierno son fundamentales la realización de algunas acciones con la antelación suficiente para llegar a la siembra con un suelo en estado óptimo. El arado, la limpia de malas hierbas, el aporte de abonos o el acolchado son tanto o más importantes que los cuidados realizados durante el cultivo. Hay algunas fórmulas que nos pueden facilitar un poco la vida y la de nuestras plantitas en caso de encontrarnos con que nuestro suelo no cumple los requisitos para cultivar marihuana en exterior. Por supuesto, una buena opción sería la de cultivar directamente en maceta tradicional en exterior, con un sustrato de calidad y tener así un mayor control sobre sus propiedades para cubrir las necesidades de la planta aunque se limite un poco sus capacidades de desarrollo y nos obligue a estar más pendientes con tareas como el trasplante o el riego. Una opción muy interesante sería la instalación en el cultivo de camas coreanas. Esta técnica consiste en colocar cuatro tablas de unos 50 centímetros, un cartón en la base para cortar el paso a las raíces y rellenar con sustrato. La cama coreana favorece la aireación de las raíces y el desarrollo de las mismas al encontrarse en un medio más mullido que el propio suelo, sobre todo en los estadios iniciales. El cartón actuará de barrera de contención para las raíces durante las primeras semanas. Después, según vaya degradándose, servirá de abono para la planta y permitirá que las raíces maduras y más desarrolladas penetren con mayor facilidad en el suelo. Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero os haya servido de ayuda estos consejos para el cultivo de cannabis en exterior. Si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. Llega Spanavis y ya tenemos ganadores de nuestro sorteo de entradas para la feria más importante del mundo. Entra en nuestra web y comprueba si estás entre los ganadores. A todos aquellos que visitéis Spanavis Barcelona, no os olvidéis de pasar por el stand de Marihuana Televisión, el 162, en la plaza exterior. Os esperan muchos regalos. Vamos a hacer un sorteo diario con productos canábicos de las principales marcas entre todos los asistentes y un montón de sorpresas. Sí, bocetos 420, marihuana televisión, en caras secas en el ritmo. Yo, yo, yo, ya llegó, ya se huele en la Spanavis, la feria más grande del cannabis a nivel mundial y en la zona. Siempre un paso adelante, punto y coma, mi querida Barcelona, oh my god. Shit del tirón, quinta edición, 8000 metros cuadrados dedicados a nuestra pasión. Germinación a floración, de la semilla al bon, todo lo necesario para el cultivador. Cebillas, una el una Heller, una Jafe, un papo gorra tierra, gominolas de BH, electores de PH, de la C y después de tanta party el relax del CBD. Ya te digo, Después de 12 frases ya llega el respiro Yo quema que quema, pero tú toma que toma Pero eso sí, en Cornellá, Barcelona Antes de pasar a news de internacional, os quiero contar que mi compañera periodista Clara Sativa sigue investigando por las Américas y este mes nos trae nuevos contenidos sobre California, la tierra de la libertad donde toda la marihuana ya es legal. Entra vídeo. Amigas y amigos de Marihuana Televisión, estamos en San Francisco, California, una de las cunas del cannabis más importantes de todo el mundo. Y hemos venido a conocer la situación actual de la planta y a entrevistar a personas expertas, activistas y cultivadoras para que nos den su opinión sobre la regulación que acaba de entrar en vigor ahora, ahora mismo, en enero del 2018. Entra vídeo. can be effective that actually that, that, that tries to regulate or legislate private morality? Sex is illegal in most of America. Everything's illegal in America. It's, you know, it's illegal, immoral, or fattening. It's that simple. Con las campanadas de Nochevieja, California estrenó el mercado de marihuana legal más grande del mundo. Ahora cerca de 40 millones de personas ciudadanas ya tienen libre acceso a cannabis legal para uso personal. La cuna del movimiento hippie es ahora cuna del cannabis legal. Voy a encontrarme con Nayeli, una compañera de México, que va a hacernos el primer tour por San Francisco, en una zona que creo que nos va a gustar muchísimo. que se va a reencontrar con su compi mexicana Nayeli. ¿Y dónde estamos, Nayeli? En la misma en el barrio Cuéntanos. Entonces San Francisco, <laughs> San Francisco es, es, la ciudad en donde más chinos hay, donde más latinos hay, en donde más inmigrantes hay. Y entonces hay barrios de todo. Está el barrio ruso, está el barrio latino, está el barrio italiano. Y luego está Church, que es donde te decía que están todas las iglesias viejas, hermoso, me encanta. Con influencia mexicana. Claro, recordemos que San Francisco era México. Luego regresamos a ver los murales por allá. En la Mission me quedaba a vivir. Cuántos colores y cuánta marihuana. Aquí es donde hemos quedado también con unos buenos amigos del Salvador. Hola, soy Jonathan. Aquí les presento. Estoy con mi hermano Eduardo. Y sí, también somos como, <laughs> se podría decir, marihuanero también, <laughs> no marihuanero, sino... Soy un ah, aficionado de la marihuana, lo uso todos los días, ah, si usted puede, cada hora, cada <laughs> hora de cada día. Ya cualquier persona que tenga 21 años va a poder ah, comprar marihuana. He estado comprando chocolates, este, sodas, gomitas. ¿Por qué? Porque mi mamá se estaba poniendo mal y mi mamá tenía fuerte migraña Así fue la razón porque saqué la, la tarjeta aquí en San Francisco. Yo también tuve que sacarme la Medical Card para lo que quedaba de año. Costaba entre 100 y 200 dólares. Con ella los usuarios terapéuticos han tenido acceso a cannabis legal de manera fácil y segura durante los últimos 20 años. Pero eso ya es historia. Solo aquí en La Misión es aproximadamente 8 dispensarios que hay en solo en una calle. Aparte los que se piensan abrir otra vez. Mi jefe vendió su restaurante para poner un, lugar de venta de cannabis. Mi pen. Ah, voy a break rápido y regreso. <laughs> para, regresar, para soportar a clientes. <laughs> y tranquilo. Nada, nadie me ha dicho nada por eso. Yo ya sé controlarme bien. Ya le educan más a uno cuando ya vas a un dispensario y ya te dicen, oh, ¿para qué andas buscando? y dice de uno de un solo, olor oh, para alegría o para dolor. Ya tenemos spray, tenemos gotitas, pastillas. Y hablando de dispensarios y productos nuevos, quise verlos de cerca en el más grande y conocido dispensario de California, el Harborside Health Center. Para ello nos desplazamos a Oakland, al otro lado de la bahía de San Francisco. Estamos en la estación de West Oakland. En Embarcadero, al sur de Oakland, nos espera Steve DeAngelo, activista de Washington DC pro legalización desde hace más de 20 años y ahora un gran empresario de la nueva industria verde. I became a cannabis activist almost from the time I started using the plant because I understood that this was something I wanted in my life but I didn't want to be a criminal for the rest of my life. We opened Harborside 11 years ago, and it was a very different world that we were living in then. Uh, George W. Bush was still president. And five minutes before I was going to open the door for the first day of business, I got a phone call from a friend in San Francisco who said the DEA, the federal government, is raiding medical cannabis targets in San Francisco, and they're coming to Oakland next, uh, but we're still here uh, and we intend to be here for a long time. Por fin estamos en Harborside. Well, Harborside is a, uh, is a wonderful place for people who need cannabis because we have about 300 different uh, products that are available every single day. After the 1st of January, you, anybody will be able to walk up to the door of Harborside and as long as they can show that they're 21 years or older, we will let them in and, and we will serve them. Nobody is going to have to show the medical cannabis identification anywhere. That's done. La marihuana legal es la industria de más rápido crecimiento en Estados Unidos, un nuevo mercado legal que en California se estima será de 6 billones para este año, más un billón de dólares en impuestos recaudados por el gobierno. Ya lo dicen, el mundo sigue a ciegas, pero California, it's different. San Francisco es como un nivel cultural diferente. Toda la gente lo ve como malo aquí, la gente gay aquí, la lesbiana aquí, los transexuales, la, los latinos, los negros, los chinos. Still, to this day, when I go to the East Coast and I walk into a store, I have store detectives follow me around to make sure that I'm not stealing something because they don't like the way that my hair looks. Here, I walk down the street, people go, hey, nice look. I like the braids, right? So it's just a totally different social attitude. And that's what makes California so special is that everybody from all around the world that didn't fit in anywhere else, we all came here and, and we're going to make it work and we're going to create something that's new and powerful like the world's never seen before. Este país Este, este, este lugar de ese país es como más abierto, otra mente más abierta. Ya si fuma alguien aquí, es como oh, anda alguien fumando marihuana o sí. Y hace hasta la broma, uy, qué rico, qué rica, ¿dónde estáis? Y los billones recaudados no es lo más importante, lo más importante es... When people look at the cannabis reform movement as just a movement to, to get people high, no, Actually, our movement is a movement to save people's lives. I mean, what we know is that cannabis prohibition and drug prohibition has been directly responsible for the deaths of 70,000 or more people in Mexico and Central America, and that number goes up every single day. And it happens in other parts of the world uh, as well. So this is not about just helping people get high. This is about saving the lives of people who are dying in drug war violence. It is about saving the lives of people who have Alzheimer's, of people who have cancer, who have other grave illnesses whose lives can be saved and whose suffering can be alleviated by cannabis. It is about taking out of prison the thousands and thousands of black and brown people who have unjustly been put in there, sometimes for the rest of their lives. So this is not a movement to help people get high. This is a movement to save lives. Uruguay ha tenido su segundo desabastecimiento desde que llegara la marihuana legal a las farmacias. Durante la semana del carnaval no ha habido distribución de cannabis psicoactivo de uso no médico a la red de farmacias. A finales del año pasado, el frío, la humedad y los hongos arruinaron la cosecha. Ahora parece que han vuelto a haber dificultades operativas en las empresas productoras, a las que ya se les ha pedido que aumenten la producción y la calidad. En Canadá, cuya industria canábica ya se mide en datos de productividad con la del alcohol o la del tabaco, parece que va a haber retrasos en la aplicación del C45, el proyecto de ley que permitirá a los mayores de edad poseer hasta 30 gramos, comprar en establecimientos autorizados o cultivar cuatro plantas. Si finalmente se vota en julio, aún tardará dos o tres meses más en aplicarse. Hoy en El coleccionista de cannabis, Miguel nos ofrecerá un avance de la entrevista que realizó a Goyo poco antes de que nos dejara, un amigo y persona imprescindibles para nuestra historia del cannabis, a quien se le hará un homenaje el día 9 de marzo en Spanavis. Recuerdo aquella mañana del año 99, cuando llamé a mi amigo Jorge Cervantes para que viniera a visitar cultivos a Valencia. Al otro lado del teléfono, un compungido Jorge me indicaba que tristemente tenía que partir a su país por motivos personales. Lo bueno es que antes de colgar, me pasó la persona que tenía junto a él indicándome que era la idónea para sustituirle. La afable voz de Gregorio Fernández, Goyum para los profesionales del lugar, Goyo para los amigos, me confirmó que vendría. Y así fue el que eran aquellos entonces fotógrafo de la revista Cáñamo y pionera en iluminarias y equipos de cultivos de interior, bajó a Valencia para que surgiera una amistad de eterna hermandad. Con el tiempo fundamos conjuntamente con mi hermano Juanjo la Asociación Zagrocannabis, desde donde hicimos varios cursos de formación para profesionales del sector. Aquello fue por abril del año 2002, y muchos de los que formaron parte de aquellos primeros cursos formativos hoy día son respetados empresarios del sector canario. sabes que esta sección no la podía hacer sin contar con tu presencia. La primera vez que supe de Gregorio Fernández fue, fue a través de la revista Cáñamo, entonces leí un artículo que estabas haciendo sobre las charlas que dabas de optimización de cultivos indoor, tus fotografías, pero ¿cuál fue el origen de, que le llevó a, Goyum, a ser Goyum? ¿no? Ese origen para visitar esos cultivos, hacer esas fotografías, ¿qué te llevó a eso? Bueno, todo fue un cúmulo de circunstancias, no fue... me vino dado, no fue nada buscado, pues circunstancias y situaciones de estar a la hora y en el momento justo, en el sitio. Porque yo, como aficionado a la cámara, siempre llevaba mi cámara a todos los sitios, en mis vacaciones, en mis sitios, y a raíz de ahí, pues bueno, lo que te digo, la casuística y estar a la hora y en el sitio. Empieza la revista Cáñamo, y poca gente en aquel momento tenía material eh, gráfico de, plantas y de cultivos y bueno, ahí empezó todo un poco. Ahora vamos a hablar un poquito ya de algo que nos gusta más a los dos, vamos a hablar de cultivo. Si una persona quiere montarse un cultivo indoor, ¿qué debe tener en cuenta sí o sí? Hombre, yo creo que hoy en día con toda la información, el conocimiento y los materiales que tenemos aquí, yo creo que valdría la pena no tirarse al ruedo como hemos hecho muchos, pero no decir la gran mayoría en su momento. Es decir, yo creo que vale la pena plantearse un poco el tema, qué es lo que quieres realmente, qué es lo que pretendes hacer. Vale la pena que te plantees esperar un poco, ahorrar un poco más de dinero y hacer un montaje más serio. ¿Qué factor crees que es más importante a la hora de obtener una gran producción en cultivos de indoor? ¿Una buena instalación o mucha mano verde? Hombre, es una pregunta difícil. La mano verde es básico. O sea, puedes tenerte una habitación con un millón de euros invertidos, que si eres un negado absoluto, difícilmente sí que sacarás algo en, esa instalación, porque claro, cualquier planta debajo de cualquier luz, aunque sea una bombilla de 20, de 20 vatios, vive, pero de que viva y sobreviva, a que produzca lo que realmente estamos buscando va un mundo. Entonces... Eh, <laughs> para finalizar la, serie de preguntas, para todos aquellos ¿no? que están viéndonos, un consejo ¿no? de cultivo de indoor para que mejoren sus cultivos. <laughs> Consejo pues que busquen buenas genéticas, lo primero. Hoy en día no es una tarea fácil, o sea, más para alguien que no conoce el gremio y entra en el gremio, yo lo sé porque lo sé por experiencia propia, porque todo nos ha pasado. Si te abres un libro que sea más o menos interesante, que alguien te recomiende, y va a ser una borrachera de datos y de cifras que te vas a decir, coño, yo quiero, yo quiero fumar, <laughs> yo quiero cultivar. Pero vale la pena que te pares que de los codos, que estudies un poco y si no tienes idea de plantas, estudia un poco. Entonces, la mejor experiencia que vas a tener tú es tu trabajo de campo, es tus aciertos y tus errores, tu pura ciencia. De todas tus visitas a cultivos de, de, de que, llevas haciendo durante tantos años, ¿Cuál es la mayor optimización a nivel de producción, me refiero, ¿no? que has encontrado? lo más fuerte que he visto es, muy fuerte además, es llegar a hacer una casa los planos en base al indoor que se estaba haciendo, ¿no? que creía que ese hombre quería un indoor, un búnker con un indoor, de ocio total, y se hizo la casa alrededor, los planos alrededor de la base del indoor. ¿no? Bueno, supongo que habréis tomado buena nota de lo vertido por la sabiduría de Goyo en este programa de hoy. Para el próximo vamos a contar con otro importante canavicultor. Estar atentos, salud y buenos humos. La Copa de Dabs que organiza Mila Janssen se celebra este año en la asociación ADIC el 7 de marzo en la capital catalana. Expo Grow Business Barcelona el día 8 reunirá a más de un centenar de profesionales y 40 empresas del sector dispuestas a ampliar sus negocios. No te lo pierdas. Spanavis Barcelona del 9 al 11 en la Fira de Cornellá. Nos podrás encontrar en el stand 162 en la plaza exterior. No puedes faltar. Canafets Guadalajara se realizará el día 17 y el 18 tendrá lugar la gala de la primera Copa Canábica en México en el pueblo mágico de Ajijic con las categorías de interior, exterior, rosin y extracciones con y sin solventes. ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a México lindo! Querida audiencia de Marihuana Televisión, tengo el placer de anunciaros que ya tenemos los ganadores de los dos packs de semillas Indica Collection del banco Wall of Seeds. Entra a nuestra web marihuanatelevisión.tv para comprobar si ya estás entre los premiados. Y muy importante, el mes que viene tendremos un nuevo sorteo para la audiencia de Marihuana Televisión. Entra ya a nuestra web y comprueba a ver si ha habido suerte. Y para seguir informados, este mes os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 166. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita. Y la revista Cáñamo, que este mes publica su número 243 y un regalo, como siempre. Y en internet, lamarihuana.com, con la información más actual. Como siempre, sed felices y hasta pronto. Bocetos Marihuana Televisión, en caras secas en el ritmo. Yo, yo, yo, ya llegó, ya se huele en la la feria más grande del cannabis a nivel mundial y en la zona. Siempre un paso adelante, punto y coma, mi querida Barcelona, oh my god. Shit del tirón, quinta edición, 8000 metros cuadrados dedicados a nuestra pasión. Germinación a floración, de la semilla al todo lo necesario para el cultivador. Villas una tiesel, una Heller, una Jafe Un papo gorra tierra, gominolas de BH Electores de PH, de la C Y después de tanta party el relax del CBD Ya te digo Después de 12 frases ya llega el respiro Yo quema que quema, pero tú toma que toma Pero eso sí, en Cornellá, Barcelona